Yo de volver tirar para poder comer. Que existen condicións objetivas para convocar unha folga xeral. Mantemos esa reivindicación e denunciamos a actitude de entreguismo e de colaboración que siga a manter o sindicalismo español representado por Comisión Obreiras e UGT. A pesar dos ataques á clase traballadora, eles siguen confiando na súa política de colaboración co poder que para o único que serviu foi para desmobilizar a clase traballadora e para perder dereitos. Yo! que denunciar que a estas alturas da legislación eses partidos da teórica oposición e da esquerda española aínda non promoveron ningún proxecto de lei para tirar abaixo as contrarreformas do Partido Popular nin para tirar abaixo a lei Mordaza. De non ser pola Revolución de Outubro, o proletariado a nivel mundial non teria avanzado na mellora das súas condicións materiais de vida e de traballo tanto como fixo. Con todo, Estes anos de saqueo baixo a coartada da crise capitalista demostráronos de maneira brutal que ningunha conquista é irreversible no capitalismo que ningún dereito será definitivo nin permanente mentras o empresariado e a banca, mentras o capital sexa quen detenta o oh poder real. Constatamos, pois, neste primeiro de maio, de que de clases está viva, moi viva. Manifestamos, pois, a nosa firme solidariedade con todos os traballadores e traballadoras e con todas as nacións do mundo vítimas deste capitalismo depredador e agresor. E reafirmámonos na nosa firme vontade de seguir a loitar pola conquista dunha sociedade galega máis xusta, libre, solidaria e igualitaria nunha patria galega soberana. Vivo o primeiro de maio! Viva a clase obreira galega, viva, viva o internacionalismo proletario, viva, viva Galiza Ceibe e socialista. Viva! viva!